Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kupitia idara ya maendeleo na mazao ya baharini imesema itazifanyia kazi changamoto zinazowakwaza wakulima wa mwani ili waweze kuleta maendeleo ya nchi na taifa kwa ujumla. Akizungumza na wakulima wa mwani katika kijiji cha Muungoni Mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya uvuvi na mazao ya baharini, Dr. Makame Omar Makame, amesema kuwa wizara itazitatua changamoto zinazowakabili wakulima wa mwani ambazo zinawarudisha nyuma na kupelekea kupata maendeleo yao na nchi kwa ujumla. Nadhani kama wizara, kama idara ya uvuvi tumeshaanza kuzifanyia kazi wadau wetu mbali, kwa mfano tunapozungumzia uh, tatizo la mabadiliko ya tabia nchi kwamba maji yale madogo yanakuwa ya moto sana kiasi ambacho uzalishaji unakuwa mdogo. Hiyo changamoto tumeshaanza kuifanyia kazi na tayari kuna wadau wameshaanza kuchukua hatua, wadau wetu. Baadhi ya wakulima wetu wameanza kufundishwa, wengine tayari wameshaelewa kuogelea na hivi sasa hivi wana uwezo wa kupeleka mashamba yao kwenye maji mengi, sababu kila maji yakiwa mengi kile lile joto linakuwa ni kidogo, na kila joto likiwa kidogo ndio uzalishaji unaongezeka. Of course kuna changamoto kama hizo za, za, za hifadhi ya kujengewa eneo la kukausha e, kwa sasa e, tunaweza tukasema ni ngumu kwa sababu kuna mgogoro huu wa ardhi. Hawa wakulima hawana hilo eneo ambalo wanaweza wakajengewa maeneo ya kuhifadhi eh, e, mwani wao au maeneo ambayo ya, ku, ya kujengewa hilo dry, kwa sababu e, pana mgogoro ule wa ardhi baina yao na, na, na mwananchi mwingine ambaye ana, anamiliki lile eneo. Kwa hiyo lakini tuta, tuta, tuta, tutapeleka changamoto hii e, serikalini na wao waone ni jinsi gani wanaweza waka wakaitatua. Afisa kitengo cha mwani kutoka Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi, ndugu Monti Muhando, amesema kuwa watashirikiana na mashirika ya maendeleo ili kutatua changamoto za kilimo cha mwani. Uh, tumesikia changamoto za wanakijiji wa Muungoni na hapa tupo na watu wa mashirika ya kimaendeleo kwa tuko, uh, tunategemea kushirikiana nao katika kutatua changamoto zao mbalimbali kama walivyosema kama vile uh, changamoto ya usafiri kuelekea maeneo yanayofanya wanapofanya kilimo, lakini vile vile changamoto ya vifaa na changamoto nyingine zilizoongelewa. Kwa hiyo tunatarajia kwamba serikali itaungana mkono pamoja na mashirika haya ili kutatua changamoto zao na kuhakikisha kwamba kilimo cha mwani kina kinaendelea vizuri na wakulima wa mwani wanapata kufaidika zaidi na maendeleo yanakuwa mazuri. Mmoja kati ya wakulima wa mwani katika kijiji cha Mungoni ameelezea changamoto zinazowakabili ikiwa ni pamoja na uhaba wa vifaa pamoja na kuiomba serikali kuzitafutia ufumbuzi ili waweze kupata maendeleo. Hitaji vyombo vya usafiri kuanzia hapa mpaka Udekwani tunapofanya haya mambo yetu inabidi hapa, japokuwa vile vyombo vikatolewa kwa vikundi, maana kwa kila mtu chake itakuwa kidogo, ihurumie serikali yetu. Kwa kila kikundi wakapatiwa kibajaji au keri, inabidi tayari jipunguzia kwenda kule kwa miguu. Changamoto yetu ya pili, tunapokwenda kule kufanya hii kazi, mnakuwa mna vitu vichomi kama vikoa tunaita wenyewe makaya una na wadudu hatarishi, mkiomjua hasa mtasema taa, lakini kuna na uyungebwi ndio hatari zaidi. Sote tuna ulemavu wa mikono na miguu hapa kwa kutogua tu, lakini njano ni inatuingiza. Sasa tulikuwa tunaomba changamoto hiyo, kama hasa uko uwezekanavyo upate kama maglavu mazito, viatu vya marinji buti, vitendea kazi, tunalikuwa ndo changamoto yetu. Sitiale TV.